Գնա գնա թող ինձ մենակ նկարը տուր ինձ շատակ իմ խոսքերը քեզ ապավեն սևաչերը թող չլացեն Սուրո come on you ready go go go go գնա գնա գնա գնա թող ինձ մենակ նկարը տուր ինձ շատակ Իմ խոսքերը քեզ ապավեն, սև աչքերը թող շլացեն։ Գնա գնա թող ինձ մենակ։ Իստանջում ես դու շարունակ։ Սիրտս փշրում ես հեռանում, հոգուս է դու խաղեսանում։ Drop the beat right here with the piano. Քեզ իմ սիրտը տվեցի Սիրուդ մասին երկեցի, դու իմ սիրտը մերժեցի, սիրտս հանույց թողեցի, հետո տխուր նայեցի, պատասխանը չասասիր, սակայն տխուր աչկերը, ինձ ուշերով in the Maybach, a whole kid. Platinum motorsports, all the license plates, all the buses line up, yeah, they love to hate. You know you love me, cause I'm a gangster. Gangsters do the G walk when they dance, yeah. She got a pink thong and a chrome Beretta with a pink handle. You know I got her. Gonna, gonna,